महिंद्रा ने लॉन्च कर दी है XUV seven double O it's broad in two broad L. Gets to and L gets to battery 34.5 kilo and hour and 39.4 kilowatt hour और इसकी रेंज बताई जा रही है 375 किलोमीटर से 456 kilometre introductory prices applicable to first 5000 bookings of each variant इसकी बुकिंग्स स्टार्ट होंगी 26 जनवरी से एंड डिलीवरीज स्टार्ट होगी मार्च में After taking the covers of the XUV 400 EV in September 2022, Mahindra has now revealed its prices. Bookings for the electric SUV will commence from 26 January. The XUV 400 is being offered into broad trims, which are priced as follows. आप पॉज करके देख सकते हैं